Lego sjell një version Lamborghini. Ju lutemi bëni subscribe Esato. Një model i pazakontë Lamborghini Sian FKP tridhjetë e shtatë është sjellë në version ekonomik përmes formueseve Lego. Makina e përmasave reale u ekspozua në Paris në një show të automjeteve duke tërhequr menjëherë vëmendjen e pjesëmarrësve. Modeli përbëhet nga mbi katërqind mijë formuese të vogla Lego, të mbledhura në rreth nëntë mijë orë punë nga një grup prej pesëmbëdhjetë punonjësish. Pjesëmarrësit në ekspozitë mundën të kontrollonin dritat e makinës dhe të dëgjonin zhurmën imituese të motorit Lamborghini. Për ata që nuk përballojnë dot një Lamborghini të vërtetë prej tre milionë dollarësh, kompania Lego jep zgjidhjen, një model të tillë me formuese me shkallë një me tetë, për vetëm katërqind e pesëdhjetë dollarë. Sigurisht nuk është e njëjta gjë, pasi ky model nuk lëviz dot, maksimumi mund të vendoset në një sallon, por ideja dhe ndjesia që përcjell është mbresëlënëse.